era yita mwannyoko yita maamawo yita taatawo kubanga fred kajubirumbye alias kemiko ali abakigatto baffe be twasindika ettake bamaze okumuzuula era ne boogera naye yobatageeza nti fred kajubirumbuye fredi kajubirumbuye amaze okuzuulibwa ng'era ngenda babuulira ekifo waali twebaze katonda tukube takibir allahu akibar takibir allahu akibar takibir allahu akibar kubanga abakatuliki mugambe mukama yeebazibwe mukama wa buyinza bannange tica amaze okuzuulibwa kaakati njagala musheyalinga evidiyo mbabuulire kiki ekiriwo ku tica fred kajubirumbu ye tetwayagadde babuulira mawulire nti muganda waffe enku nyingi muwadda tiimu eri ku gulawundi yamuyise ne bagenda mu ggwanga erya butuluuki kunyingi muwadda bwe yatuuse mu ggwanga erya butuluuki maganda bange Ah, nakwatagana ne munnamateeka gwe twabagamba nti ali ku nsonga eno essaawa eno muganda waffe fred kajobirumbuye alias kemiko ali amaze okuzuulibwa mu kifo kyali era nga ali ku kifo kye bayita koa cherv ridge foreigners detention center kankidde mu bulungi ticha fred kajobirumbuye alias kemiko ali ali ku kitundu kye bayita koa cheri viridge viriridge foreign oba foreigners detention center era nga ticha fred kajuberumbuye awazuliddwa ah, baganda bange akyali mulamu ngaera embeera si nnungi kubanga ekifo abadde akikyaye nga bomanyi bona abeera mu kifo ebbanga bwe lityo ne liyita ng'akikyaye era nga bano abaamukwata bategezezza bulungi nti fred kajubirumbuye bo nga bo bali mu gavumenti y'ettake era nga gavumenti yettaka bagiwa olukusa nga bagamba bamusibe emyezi mukaaga emyezi mukaaga mbw alyoka abeerewo era tubategeeza nti tikya fred kajubirumbi ebimu ku biteeseddwako ng'asaba n'asaba ayagala eddembe n'asaba nti singa basobola okumuyiyiza ensi endala bannamateeka bano aboogedde naye era tikya fred kajubirumbuye tikyaffe omulungi bannange mukama yeebaziwe mukama mulungi kubanga lumbuye kati bannayuganda abakadde abali mumalwaliro abalwala abakubibwa zi stroke bannange bangi badde baafa lwafu ticha fred kajube lumbuye amaze okuzuulibwa nze nabagamba mbaleetera amawulire agali ku soosi era nabagambye ngeni waliwo kyendeeta nembagamba ndi mu prosesi nembagamba waliwo ekitambula bwenvudde ku live eyasoose kaakati nsaba musheyalinga evidiyo kubanga ngenda bba waate amawulire agasinga ku ago amalungi ticha fred kajubirumbye yeebazizza nnyo abo bonna abakoze ku sefute ye ababanjiza gavumenti y'omumpembe yoweriteabulwa museveni okulaba nga mumubanja ticha fred kajubirumbye tebamukkiriza kuba simu ekyo mukiddemu bali abatambuza ka odiyo akobulimba jubirumbuye wano waali we bayita koacheri viviriji forenasitation center tebakkiriza kuba simu tebakkiriza kuba kifaananyi tebakkiriza ne nkunyinji muwada ne bannamateeka baffe abeekusifu betwaweresa mu butuluki bamaze okulaba ku tica fred kajubirumbuye ne bakakasa nti ali awo baganda bange abakuba takibiri mugikube kubanga mukama mulungi mukama wakitiibwa mukayi bannange nkoleki bannange essanyu lyenina awo nno kale naalya kamere akamere kabadde tekagenda otulo tetulabika baganda bange njabategeeza nti ticha fred kajubirumbuye amaze okuzuulibwa naye nga uh, eh, ticha fred kajubirumbuye babala kyekino ani akuba abasajja kyebabala kyekino kyenajja nembagamba nti bapulaninga okumusiba emyezi mukaaga nga bwe bamuteekako ebisango ebinene abeereeyo era agambye tulwane eh? wano tekinnaggwa baganda bange bannange wano tekinnaggwa bano abasajja baagala okusiba fred kajubirumbuye emyezi mukaaga era asabye bannamateeka be n'abagamba puliizi andi puliizi n'akiddamu mulwane enve wano kubanga abasajja baakuteekawo emyezi mukaaga bwebala emyezi mukaaga lumbuye aba avaayo gwakubiri mwaka gujja ekikirajja kusoboka kubanga mission 22 tennaggwa era abasajja kati abamu batandise okutya era abasajja batandise okupipira bagamba abasajja benabasigambako ba private investigators abasajja betwasindika bannamateeka ku ground ababadde batambula do tudo okulaba nga banoonya fred kajubirumbuye abasajja bamuzudde muve mu byemabega mbwate maama yaloga gundi ate taata yakola ki kati essaawa zino mukama mumwebaze mukama mumwebaze ticha fred kajubirumbuye tumaze tumaze okuzuula kambabulire kiki ekibaddewo kiki ekigenda mu maaso mukama yeebaziwe ticya fred kajubirumbuye bamulabyeko maaso ku maaso ekyo kye tubadde twagala era omuntu gwe twesiga nkunyingi muwada muganda wange amulabyeko ticya fred kajubirumbuye ali mu kifo bwe bakuumira baforeiners be bagamba nti balina emisangosango ne gavumenti ya butuluuki ekyogedde bulungi n'ekitegeezo nalebwa nkunyingi muwada nti waliwo gavumenti yettake abasajja aba un abasajja abalwanya eddembe bagiwoninga ne bagigamba oyo musajja w'amaanyi oyo musajja n'ageza afa oyo musajja n'ageza afuna obuzibu ne ba gavumenti ya butuluki akazitokemwagiteekako ku twitter ku instagram facebook bakawulira baganda bange tosanyisa sosolo media njagala obategeeza essanyu lye nnina sosolo media mwebale nnyo mwebali edda tikyakomyawo ekigula luggi era mwami museveni nkirabo ndala kati ekigula luggi kijja ku gwe era gwe munnauganda tozikiza baganda bange tikya fred kajubirumbuye okumanya anyumisa abasajja n'abagamba bagambe balwane bagambe balwane baaba bongezeemu ka sipiidi abasajja bakawulira era gye bamuteeka lumbu ye baganda bange lumbu yakyali mulamu tekyakyali mulamu ebimuli mu biraamu bulange tomanya bwe tulwana ennyo ne wiiki ejja tugenda kubibeeramu kati nno muganda wange nja kukutegeeza wano ku kawacheri village foreign tation center bulijjo kye twetaaga okumanya nti ali luddawa era bamulabyeko ne bamukwata ku mukono ne bakakasa nti ye ticca ne bamugamba sooka okubemu kajja alibuka ekigula luggi nga ye ticca kati distime alawundi baganda bange akaliro tukakoze era tetugenda kusaaga tetwayagadde babuulira nti nku nyingi muwadde agendabo eyo kubanga bapenetrators abasajja ba enemies bano dikiteta yoweri kaguta museveni bakozesa babadde batambula dotudo nga baagala okulemesa naye baganda bange ono bamuyita ticca fred of international level era esawa zino akubye omupiira neguyingira munda nti mwami museveni ne gavumenti ye bagenda kuswala twabagamba nti ono bamuyita edmaster bamuyita edmaster esawa zino lumbuyerevo gyatuuseeko ndala bannayuganda muganda wange kati otuzinsobola okunywako katini naye tetunywa kumalamu tulwane bwezizingirire eh. omulabe twagala omutegeeza nti waswadde mwaswalidde ddala nekye muyina okumanya nti eno bagiyita breaking news era baganda bange njobategeeza tebinaggwa tikya fredi kajubirumbuye amaze okuzuulibwa naye kani akataddeko wammanga nti mwalabase bannauganda bambeereddewo mwalabase bannauganda abali ku social media abali ku twitter abakoze buli kimu abakoze buli kimu naye bazannyo pulezidenti we robert kyagulanyo sentamu pulezidenti yakuba mwami museveni akalulu agambye bobi wine big up n'agamba musigale ku mulamwa tebinaggwa abagambye ticha fred kajubirumbuye era agambye yadde abasajja tebakkiriza munkuba ebifaananyi yadde nkuba essimu naye mubagambe neebasa katonda ticha fred kajubirumbuye mbadde sigaleetangako gano amawulire ticha amaze okulabibwako munnamateeka kunyingi muwada era njabategeeza bannayuganda mwenna abali eyo nti fred kajubirumbuye musanyufu okulaba nti bannayuganda mumubeereddewo era ntegeeseddwako nti awaali security bagiteekawo n'abasajja ba museveni babalemesa okupenetratinga okumanya akazito ke mwateekawo buno obubuloka bwa mwami museveni babulemesa tebwirawe bwali busobola kuyita kati kino kitukagatako okwongera omuzito abekalakasa uk abali south africa abali ruta mwekalakase bino tebinaggwa baganda bange kati ndeese akamwenyumwenyu kubanga bamubadde mugenda kuzirika twasazeewo ne tubagamba kale katubabulye ntica tukoze eki tumulabye era nga tumulabiddeko ddala kakati baganda bange bagenda ku twitter kati ekifo kino mukitegedde bakiyita coacheri vivirigi foreigners detation center kati tugenze mu kiraasi kiki kyemulina okukola era tikyokumufuna tekinaggwa kibeera nga mukyala afunye lubuto kati alina odduzaala kati agenda dduzaala atya alina okulya obuyembe alina okulya ettaka ly'ekiswa kakati lumbuye otemuzikiza baganda bange masaba faustini temusikiza spider wave bwe munnayuganda ali eh, oman ali kata ali america ali uk sweden denmark yongeza omuliro kubanga abasajja mubalemeseza baganda bange mwami museveni waali agamba kiki ono editicha samusitegeera ono ekyemu samutegeera naye ono omwana katonda abasista banadiini bamasheeki abasombedde saala mwebale nnyo mwebalire eddala baganda bange ticha fred kajubirumbuye tumaze omulaba kati ekiddako tugenda kuyungula ttiimu eyabamabannamateeka bali abakugu bali abasajja abanene barobati amusitadamu bali abasajja bakyaguranye bali abataseka abatasibazikweya balumbe eggwanga erya butuluuki tutegedde waali sibye bino nti ate maama yaloga gundi ate gundi yakola kati ebyo twabivuddeku kati tikyatumaze omufuna tetugenda kusikiza naye lumbuye agambye mwebale nnyo mwebalire eddala agambye mwebale nnyo mwebalire eddala era mbagamba buli omuwaali pulizi andi pulizi pulizi andi pulizi mulwane ennyo tikyafe aveeyo mu mbeera y'abamusibira mu bwa ewano waali kuwano ku kyalo kino kye bayita kowacheri bivirigi foreiners detention alina ovaawo era abali mu uk baganda bange mukama yeebaziwe bannange nfunye ku ssanyu kubanga abasajja mbadde mbatulisiza ne bawulira akazito abo bo missioni ne bagamba katubirike <coughs> era eno kibadde tebamanyi gyali abasajja mbakubye ekiro na misana era sigenda kuzikiza baganda bange tubanje fred kajubirumbuye <clears throat> alias kemiko ali mwami museveni kati omupiira tuli mu nyaku ziro tanasikowalinga <laughs> nabagamba ono edititya ono fred kajubirumbuye alias kemiko ali tuyiyewo omubiri tujja gwiwawo paka tewali ajja kumusobola ate nabagamba mwegendereze baganda bange mwegenderese kati abasajja diiru yayise tetwababuulira nti tugenda kuba bannamateeka ssente nti oba tiimu egenda kujja eyo gye bayita nup si buli kimu nti tukiteeka mu kamera kati abasajja bagambye obusajja butuuseeyo maama obusajja bumulabye obusajja twabugamba obusajja twabugamba twogera naye naye wali tebakkiriza masimu kubanga ono bamuteeka mu gye bayita kaveeti mu luganda bagiyita kaveeti nti tewali ayina kumulaba kapeti tugiyiseemu eyo yena bada bastayiro ya kyagulanyi bannamateeka batuuse wali bagenza okuwulira nti nze nkunyenje muwada nti eh, mp kyadonois mwate siyeye ya bobi waini ate gweogiberamu otya negasebo yenze abasajja abatuluuki bamanyi bobi waini ze ntidde n'okutya bamanyi bobi waini tikyagenda kuvaayo baganda bange agenda kubuusa abantu tikyagenda kwabya abantu tikyatumase okumulaba edi ticha tumaze okumula takyali ticha kati nze ticha yeye edi ticha okitegedde ekyo nze ticha kati ye edi ticha kigenda kubalugunwa essaawa sino tubagamba fredi kajuirumbuye alias kemiko ali tumaze okuzuula waali bannamateeka bamulabye essanyu essanyu lyagala okuleeta naatera okugamba saafiina aleete akasala natera okugamba safina aleete akasala naye mbagamba safina nga tanaleeta akasala twongeze omuliro twagala ku lunaku luli safina aleete akasala baganda bange tusabe baganda bange twegayirire tukowole katonda kubanga katonda yalina amaanyi katonda yakola buli kimu tubagamba tebinaggwa kubanga ne mr update tumusabire mr update tumusabire embeera gyalimu si nnungi ebigambo bingi ebyogerebwa naye tulibalabira ku bikolwa byabwe ne baganda bange fredi kajubirumbuye alias kemico ali tumaze okuzuula waali era eyo update njagadde ngibayisizeewo twebaza part of uganda twebaza part of uganda byetwateesa byonna muganda nga obikoze bulungi twebaza onalebe okunyingi muwada twebaza ttiimu y'abannamateeka betutagenda bagamu twebaza baliba intruders bali abazibu bano the nyampions of turkey be batategeera ne the nyampions of turkey and others twabakubye ku nsolobotto twabakubye ku nsolobotto tebategedde we twayise twafuna obusajja obuzibu kati bannange ticha tumaze okutegeera waali kati tugenda kwambala stokisi twambale engatto kakati wekinaba kyetagisa nange mu mirasanafu ŋende mu butuluuki essaawa yonna ŋenda kulumba tetukyayagala katukusaaga tutegedde waali bwekiba kyetagisa okuteekamu amaanyi gonna naye mwebale nnyo mwebalire eddala abambejja bakadaama abali e uk abali canada abali wa mwebala omulimu gwe mukola gwa maanyi eno apudeti bannange mbadde sinagirabanga baganda bange editica tumaze okumuzuula waali editica netwogerako naye natubuulira nti mbadde nkola kino bwekiti embeera ebadde bweti ebimu tetujja bibagamba ebimu tugenda bisirikira <coughs> nekye mulina okumanya tutambula the nyampians bakola kimu ekisoboka okunafuya embeera neda nyampians tubagamba tugenda bakola ki ekyo mukitegedde kubanga bino ebintu tugenda kuyita mu mbeera eya labadaba style eyo president waffe robert kyagulanye sentamu gyayitamu tubagamba gwali ku twitter mubeereyo ne muganda wange faustin masaba mukole omulimu ogwo muganda wange buli omu alina kyosobola tuwanje ticha fred kajubirumbuye olwatugenda mujja mumikono gy'abasajja twebase katonda tuyimbe ekitiibwa kubanga mukama w'amaanyi era essaawa zino ticha fred kajubirumbuye tumaze okuzuula waali yebazisa buli omu alina kyakoze omanyi security nira akamotoka kendabye kafaananyi akesfc musooke mulindeko Eh. Hey. bawulidde edoboozi bawulidde edoboozi naye musooke mubeereko tabajja kunsobola akati mumanyi olw'ensonga ya security nina kyenekengedde naye mbagamba nti mustrage eno tetulina kutya bwe babagala kunjoola tebajja kunsobola <coughs> naye balaka bayitawo buyisi ndaba balaka bayitawo buyisi bayitawo buyisi Ah, tweyongere mumaaso manyi mupresident yatugamba tulina okwebereramu the nyampians temujja tusobola bino tuli sirias byakugjako uganda era essaawa zino <coughs> baganda bange kyekyo kyenjagadde obabuulira ku nsonga fred kajuberumbuye tikyaffe eh, <coughs> ah, kantu ate nakano kazze kano kazze naye tutemutya <coughs> naye nga tubagamba tusabire nnyo ababaka baffe bebakutte honarebo mamadi segirinya honarebo alan sewanya nababaka bafe ba nup e munange <coughs> mukama abakwatira ekisa basobole okuva mu mikono gy'abayaaye magambo ayagala okwogerako n'omumira wasanafu enamba yange eri 0702222758 0702222758 e mumira wasanafu of uganda katongole julius <coughs> <coughs> bana amasanyu <coughs> akantu kakomyewo tikyakasitatutegedde waali eh, kati abayogera ebyeggulu abayogera ebyakati mulabye bannanga ebigambo bebigenda mwami museveni ministoriemu ministoriemu ogenda kuswala nga omwana akomyewo mugenda kuswala nga omwana akomyewo lumbuye bannange mugenda kuswala bannange muddemu kusanyu kati tutegedde tikya waali era tubagamba bannange mwebali nnyo omulimu guno mbagamba gukoleddwa abantu bangi era ttiimu y'abantu abakose guno bangi tosobola na mulundi nagumu kubutabwebaza abantu bakoze omulimo abantu abakoze omulimo guno bangi maama nyabo bangi abali ku gurawundi abakyala bamu bava canada abalala bava uk abalala amerika abalala ne bavawa kati ticha tumuzudde tumanyi waali era tumulabyeko kakati ekiddako kwekunyikiza baganda bange takibir allahu akibar takibiru abasajja bolyemu bonna badde basaba sapule basaba novena lumbu yagana okujja naye abantu nemusaba katonda nemusaba nyaffe bikira maria kati essaawa sino fredi kajubirumbu ye alias ticha tumaze okufuna waali era mukama yebale baganda bange tulwane tetuzikiza paka nga tikyavuddeyo kati kyetulina okukuba kyekyo kyemyezi omukaaga ekyemyezi omukaaga editica tasobola kubeerayo ekyemyezi omukaaga tukikube kubanga abasajja baagala okumusiba emyezi mukaaga baagala omuteeka mu nkomyo emyezi mukaaga abeereyo ekyo tugambe alamairi alamairi alamairi ekyo kiri alamaiki tetusobola kukikkiriza tulwane nnyo tikya fredi kajubirumbuye aleme kubeerayo gino emyezi mukaaga gye baagala okumuteekayo era gavumenti ya butuluki mugigambe justice twetaaga justice denied justice is denied justice buli omu okole kyosobola okukola baganda bange tulwane nnyo baganda bange tusabe abali mu ggwanga lya ttake tukwatagane kumbeera eno tuzudde ticha waali tubanje ticha fred kajubirumbuye baganda bange era ttiimu ekyagenda nnene mu ggwanga erya butuluuki tugenda kusindikayo abantu bangi bamumiransanafu abatatya biduduma okulaba nga tubanja fred kajubirumbuye kati abantu omu batandisa opipira ebyo lumbuye yabasonyiye buli omu alina kyeyakola lumbuye yakusonyiwa kati essaawa zino kyakulaba nga tubanja fred kajubirumbuye era tannateebwa naye tuzudde waali eyo sitepu y'amaanyi fe abagoberera amateeka tulaba nti waliwo kye tutambudde baganda bange mwebale nnyo mwebalire dda pulezidenti <coughs> robert kyagula pulezidenti robert kyagulanye sentamu akoze omulimu gw'amaanyi akoze omulimu gw'amaanyi pulezidenti nup secretariat nup diaspora community bonna bakoze omulimu gw'amaanyi <coughs> era tubagamba baganda bange tetugenda kuzikiza tulina okubanja tica waffe tulabe nga tumufuna kubanga akaseera kano bwe tutabanja etica tugenda kubeera tweriddemu olukwe buli omu akole kyalina okukola <coughs> kubanga kyekisinga obukulu era kyekisinga amaanyi baganda bange mwebase katonda mukole buli kimu buli omu akole kyalina okukola tica tumaze okumufuna waali netwagamba tebinaggwa era muganda wange faustin masaaba mikwano gyange ba spider wave mugende ku twitter mukole omulimu ogw'okuddamu okubuulira abantu nammwe abasobola okuteekao demonstrations mu ggwanga eryenje mu mawanga ag'enjawulo meseje abasajja bagiwulidde era akazito bakawulidde tubagamba tebinnaggwa era mbagamba nti omulimu gwe tukoze era tulina ogukola paka tugumalirize tulina ogutambuza tubanje tikyaffe fred kajubirumbuye alias kemiko ali n'abasiba bakyali mumakomera ba mr pudeti n'abalala baganda baffe basobole okuva mu kkomera naye tubagamba tebinaggwa buli omukola kyolina okukola kubanga <coughs> akantu kano kampisa bubi apudeti sizikyali nyingi naye nga baganda bange mbagamba musealinga evidiyo eno eh, mukama abakuuma julius katongole mumiransanafu eticha eh, edi ticha agenda kukomawo <coughs> era kyekisinga obukulu aha katonda yebale yebale nnyo katonda yebale yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddisa enemies bano dikiteta yoweri kaguta museveni bakozesa babadde batambula dotodo nga bagala okulemesa naye baganda bange ono bamuyita techa fred of international level era essaawa zino akubya omupiira neguyingira munda nti mwami museveni ne gavumenti ye bagenda kuswala twabagamba nti ono bamuyita edmaster bamuyita edmaster essaawa zino lumbu yerevo gyatuuseeko ndala bannayuganda muganda wange kati otuzisobola okunywako katini naye tetunywa kumalamu tulwane bwezizingirire omulabe twagala omutegeeza nti waswadde mwaswalidde eddala nekye muyina okumanya nti eno bagiyita breaking news era baganda bange njobategeeza tebinaggwa tikya fred kajubirumbu ye amaze okuzuulibwa naye kani akataddeko wammanga nti mwebase bannauganda bambeereddewo mwebase bannauganda abali ku social media abali ku twitter abakoze buli kimu abakoze buli kimu neyebaza nnyo pulezidenti we robert kyagulanye sentamu pulezidenti yakuba mwami museveni akalulu agambye bobi wine big up n'agamba musigale ku mulamwa tebinaggwa abagambye ticha fred kajubirumbuye era agambye yadde abasajja tebakkiriza munkuba ebifaananyi yadde nkuba essimu naye mubagambe neebasa katonda ticha fred kajubirumbuye mbadde sigaleetangako gano amawulire ticha amaze okulabibwako munnamateeka ku nyingi muwada era njabbategeeza bannayuganda mwenna abali eyo nti fred kajubirumbuye musanyufu okulaba nti bannayuganda mumubeereddewo era ntegeseddwako nti awaali security bagiteekawo n'abasajja ba museveni babalemesa okupenetratinga okumanya akazito ke mwateekawo buno obubuloka bwa mwami museveni babulemesa tebwirawo bwali busobola kuyita kati kino kitukagatako okwongera omuzito abekalakaasa uk abali south africa abali ludda mwekalakaase bino tebinaggwa baganda bange kati ndeese akamwenyumwenyu kubanga bamubadde mugenda kuzirika twasazeewo ne tubagamba kale katubabuli enti kyatukoze eki tumulabye era nga tumulabiddeko ddala kakati baganda bange bagenda ku twitter kati ekifo kino mukitegedde bakiyita coacheri divillage foreigners detation center kati tugenze mu kirasi kiki kyemulina okukola era ticho okumufuna tekinaggwa kibeeranga mukyala afunye lubuto kati alina odusaala kati agenda dusaala atya alina okulya obuyembe alina okulya ettaka ly'ekiswa kakati lumbuye otemuzikiza baganda bange masaba faustini temusikiza spider wave bwe muna uganda ali omaani ali kata ali america ali uk sweden denmark yongeza omuliro kubanga abasajja mubalemeseza baganda bange mwami museveni waali agamba kiki ono editicha samusitegeera ono ekyemu samutegeera naye ono omwana katonda abasista banadiini bamasheeki abasomedde saala mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange ticha fred kajubirumbuye tumaze omulaba kati ekiddako tugenda kuyungula ttiimu eyabannamateeka bali abakugu bali abasajja abanene barobert amusitadamu bali abasajja bakyagulanye bali abataseka abatasibazikweya balumbe eggwanga erya butuluuki tutegedde waali si byebino nti ate maama yaloga gundi ate gundi yakola kati ebyo twabivuddeku kati tikyatumaze omufuna tetugenda kusikiza naye lumbuye agambye mwebale nnyo mwebalire ddala agambye mwebale nnyo mwebalire ddala era mbagamba buli omuwaali pulizi andi pulizi pulizi andi pulizi mulwane ennyo tikyafaabeeyo mu mbeera y'abamusibira mu bbwa ewano waali kuwano ku kyalo kino kye bayita kowacheri viviriji foreigners detention ayina ovaawo era abali mu uk baganda bange mukama yeebazibwe bannange nfunye ku ssanyu kubanga abasajja mbadde mbatulisizza ne bawulira akazito abo bo missioni ne bagamba katubirike <coughs> era eno kibadde tebamanyi gyali abasajja mbakubi ekirona misana era sigenda kuzikiza baganda bange tubanje fred kajubirumbuye <clears throat> alias kemiko ali mwami mu 7 kati omupiira tuli mu nyaku 0 tanasikowalinga <laughs> nabagamba ono editica ono fred kajubirumbuye alias kemiko ali tuyiyewo omubiri tujja gwiwawo paka tewali ajja kumusobola ate nabagamba mwegenderese baganda bange mwegenderese kati abasajja diiru yayise tetwababuulira nti tugenda kuba bannamateeka ssente nti oba tiimu egenda kujja eyo gye bayita nup si buli kimu nti tukiteeka mu kamera kati abasajja bagambye obusajja butuuseeyo maama obusajja bumulabye obusajja twabugamba obusajja twabugamba twogera naye naye wali tebakkiriza masimu kubanga ono bamuteeka mu gye bayita kaveeti mu luganda bagiyita kaveeti nti tewali ayina kumulaba kapeti tujiseemu eyo yera badabasita ero yakyagulanye banamateeka batuuse wali bagenza okuwulira nti nze nkunyenje muwada nti mp kyadonois mwate si yeye ya bobi waini ate gwewoogiberamu otya negassebo yenze abasajja abatuluuki bamanyi bobi waini zentidde n'okutya bamanyi bobi waini tikyagenda kuvaayo baganda bange agenda kubuusa abantu tikyagenda kwabya abantu tikyatumaze okumulaba edi ticha tumaze okumula takyali ticha kati nze ticha yeye edi ticha okitegedde ekyo nze ticha kati ye edi ticha kigenda kubalugunwa essaawa zino tubagamba fredi kajubirumbuye ali askemiko ali tumaze okuzuula waali bannamateeka bamulabye essanyu essanyu lyakana okuleeta naatera okugamba safina aleete akasala natera okugamba safina aleete akasala naye mbagamba safina nga tanaleeta akasala twongeze omuliro twagala ku lunaku luli safina aleete akasala baganda bange tusabe baganda bange twegayirire tukowole katonda kubanga katonda yalina amaanyi katonda yakola buli kimu tubagamba tebinaggwa kubanga ne misitapudeti tumusabire misitapudeti tumusabire embeera gyalimu si nnungi ebigambo bingi ebyogerebwa naye tulibalabira ku bikolwa byabwe ne baganda bange fredi kajubirumbuye alias kemiko ali tumaze okuzuula waali era eyo apudeti njagadde njibayisizeewo twebaza part of uganda twebaza part of uganda byetwateesa byonna muganda nga obikoze bulungi twebaza onaleba okunyingi muwada twebaza ttiimu y'abannamateeka betukutagenda bagamu twebasa bali ba intruders bali abazibu banaba the champions of turkey bebataategeera ne the champions of turkey and others twabakubye ku nsolobotto twabakubye ku nsolobotto tebategedde we twayise twafuna obusajja obuzibu kati bannange kikya tumaze okutegeera waali kati tugenda kwambala stoks twambale engatto kakati wekinaba kyetagisa nange mu miransanafu ŋende mu butuluuki essaawa yonna ŋenda kulumba tetukyayagala katukusaaga tutegedde waali bwekiba kyetagisa okuteekamu amaanyi gonna naye mwebale nnyo mwebalire ddala abambejja bakadaama abali euk abali canada abali wa mwebala omulimu gwe mukola gwa maanyi eno apudate bannange mbadde sinagirabanga baganda bange editica tumaze okumuzuula waali editica netwogerako naye natubuulira nti mbadde enkola kino bwekiti embeera ebadde bweti ebimu tetujja bibagamba ebimu tugenda bisirikira nekyo <coughs> mulina okumanya tutambula the nyampians bakola kimu ekisoboka okunafuya embeera neda nyampians tubagamba tugenda bakola ki ekyo mukitegedde kubanga bino ebintu tugenda kuyita mu mbeera eyalabadabastyle eyo president waffe robert kyagulanye sentamu gyayitamu tubagamba gwali ku twitter mubeereyo ne muganda wange faustin masaba mukole omulimu ogwo muganda wange buli omu alina kyosobola tuwange ticha fred kajubirumbuye olwatugenda mujja mumikono gy'abasajja twebase katonda tuyimbe ekitiibwa kubanga mukama w'amaanyi era essaawa zino ticha fred kajubirumbuye tumaze okuzuula waali yebazisa buli omu alina kyakoze omanyi security nira akamotoka kendabye kafaananyi akesefusi musooke mulindeko Ei!